forme, c'est une vérification si vous êtes madeleinois ou lillois euh, Wascalien. Wascalien Bon, voilà. Je vous donne juste une petite plaquette sur la sécurité routière, on se dans la zone Merci à vous aussi.